əvvəla salamla başlayaq sözə Salam əhli qoy kömək olsun sizə Düzün haqlıların qapısı açılsın Qapısı bağlıların qapısı açılsın Xayş eləyibdir mənə Pabratski Adı Müşfiqdir Leylin Qratski Dostu qardaşı çıxarmı yadından Qəşəmi təbrik edək onun adından Kimin Harda yaxşı olub bu vəziyyəti Var çoxusunda müşfiqin əziyyəti Qəşəm xanlar rayon el obasında Doğulub durmayın 16-sında Avara yolunu seçib qəşəmdir adı Oğruların yolu ilə addımladı Kəlməsi vergülsüz afaz Surovda Vəziyyəti var İvanovda Surovda Hörmətimiz var ona sonsuz qəti Özü qazanıbdır bu qədər hörməti Bala bağmanlıdan emin min kərə Qoşulubdur qardaşa təbriklərə Hər ikisinin həməşə xoş olsun halı Bir də olmasın qolunun qandalı Doğma qardaşı qeyd edim Asimi Ey ardaş kimi Meşəmin ürəklərində vardır yeri Təbrikdən onlar da qalmır geri Ürəyə dağ səkiləri gözünə yaş düşər O dəmir parmaqlığa qardaş düşər Şairin asabı sətir bəndi var Ağcəbədi rayon afşar kəndi var Təbrik edən var görün kimi deyəcəm Paqavillası Ramkaramili deyəcəm Qəşəmi təbrik eyləyir bir cür hərə O da qoşulur xoş arzu istəklərə Qara kəstdən, ağzəbəddən emil var Ürəyimizdə o qardaş bunu bil var Qardaş olubdur Asim qardaşa Qəşəm üçündə o qardaşdır birbaşa Ad günüdür, nə etməlidir anlayır Təbriklər qəşəm üçün ünvanlayır Gürcüstanın Manitsa şəhəri var Klitska Antoğadı rəsmən anar Qəşəmlə Paddenni qotaq naradı Avaraların cərgəsində var adı Bizim borcumuzdur cümlələr quraq Mütləq onun da təbrikin çatdıraq Bu çəkdiyim qəşəmə əziz bir addır Qəşəmin uşaqlıq dosti Fuaddır Böyüyüb bir yerdə çatıblar başa Təbriklərin əsir gəmir qardaşa Gəncədə pasyolkalı vardır isi Qardaşa qardaş kimidir sevgisi Bu təbriki çatdıraq İsmaildan Pasyolkalı isilə qəbli cayıldan Taza surok yatır içərdə Halukada çox apasını şəhərdə Yadımızdan çıxarmayaq yad olsun Qapsı açılsın o da azad olsun İsinin var qardaşı Sərxan özü Var qəşəmə onun da təbrik sözü Təbriki çatdırdım onun adından Cayıl cayılı çıxartarmı yadından Qəşəmlə çox yaxındı, yaxşı dostu bizim böyük qardaşımız Yunusdur Bir tutub Nimirdə yerin tutubudur Lazım olan yerdə yerin tutubudur Qohum Rafiqində vardı təbriki Qəşəmin bir sözünü eyləməz iki Gəncəlilər dizi qoymaz ki leyli Ağalilərin təbriki vardı xeyli Mesxeti Türk Rafiq vardır hələ Düşmanı da düşmana verməz ələ gecə Ömr eləyir o Maltik şəhərində Təbriki çoxdur qəlbində dərində Afşardan Azər vardır qoca Hörməti var adını tutmuşuq uca İnşallah tapar şəfa dərdinə Allah əsirgəməz dəva dərdinə Yerdə yatsa da, balinçsa da Qəşəm üçün təbrikə qoşulur o da Dostluğu bacaran çəkər dost yükü Rus dostlarım da eyləyir təbriki Qəşəm olarım çıxmamısan yadından Hərəsinin öz təbriki öz adından Dağıstanlı zamit yaddaşımızda Yaddan çıxmayır o qardaşımızda 11 il sürok yatıb həsrətdədir Hal-hazırda Suroxda dərbətdədir Qəşəm üçün dostu arxa dayağıdır Onun təbrikin deməmək günahdır Əhatəndə bütün dostu sirdaşın 16 may tamam olur 30 yaşın İvanovda salam tarixə isən Allah qorusun səni fəxrimizsən Yaxşıya dəstək düzə düz düzdəsən ol qəşəm həmişə ürəyimizdə sən Tarixsi də xeynidir həm yerlimiz Buyuru bunlar təbrikə qoşuluruq biz Orada ötüb keçibdi ən xoş anlar Doğma əziz diyardır bizə xanlar Qəşəm dünyaya göz açıbdı burada Sağ salamat qayıdar doğma yurda Sonda qeyd eləyim qeyd adımdan Qəşəmi təbrik eləyirəm öz adımdan Olun həməşə xoş günü güzəranlı Qulluğunuzdadır nurlanaranlı Qulluğunuzdadır nurlanaranlı Qulluğunuzdadır nurlanaranlı